हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें हमको टी अप्लाई करना है अब ये सुभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है तो इस पर हमें टी अप्लाई करना है तो टी अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले F11 की प्रेस करेंगे गोइंग टू प्रेस F11 की अब ये F11 की प्रेस करने के बाद कंपनी चूज कर लीजिए और यहाँ से टी को अप्लाई करना है तो ये हमारा टी है ठीक है ये वैट को ऑफ कर देते हैं और ये टीसीएस को हम यहां से ऑन करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां आपको डालना होगा 10 रजिस्ट्रेशन नंबर और ये है tax collect deduction and collection account number तो ये भी आप डाल सकते हैं यहां डिडक्टिव टाइप दिया हुआ है कलेक्टर टाइप डिडक्टिव टाइप नहीं कलेक्टर टाइप ये टीडीएस नहीं है टीसीएस है ठीक है तो यहां पर इंडिविजुअल कर देता हूं मैं ठीक है और इनका ब्रांच देवरिया कर दिया है मैंने एंटर प्रेस किया जो रिस्पांसिबल पर्सन इनका टीसीएस काटेंगे उनका यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा ठीक है तो यहाँ उनका पूरा डिटेल आप फिल कर लीजिएगा एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाइए इसको एक्सेप्ट कराइए ठीक है अब ये हो गया काम हमारा यहाँ कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं ये टीसीएस हमारा एक्टिवेट हो गया है ठीक है अब थोड़ा सा आते हैं देखते हैं परचेस वाउचर में कोई एंट्री पास की है हाँ पास की है तो अब हम क्या करते हैं सेल करेंगे ठीक है तो सेल करने के लिए कहाँ जाना होगा सेल करने के लिए जाना होगा सेल्स वाउचर में तो हमें सेल्स वाउचर में जाना है तो यहाँ पर एक डेटर पार्टी का लेजर हमें बनाना है ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है और यहां पर ये मैं कर देता हूं ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया अब ये किस में जाएगा ये जाएगा सनरी डेटर में ठीक है तो ये सन्ड्री डेटर यहां से चूज कर लीजिए एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए यहां से टीसीएस एप्लीकेबल हम कर देंगे ठीक है और यहां पर इंडिविजुअल रखेंगे ठीक है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रख दिया और एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे ठीक है एंटरप्रेस कर दिया अब यहां पर आएंगे तो पैन कार्ड की डिटेल डालनी है तो जो भी इनकी पैन की डिटेल है वो जरूर डालिएगा आप ठीक है तो ये हमने कर दिया एंटरप्रेस किया प्रोवाइड पैन डिटेल यस कर दीजिएगा एंटरप्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट तो ये आपका प्रिपेयर हो गया डेटर पार्टी का लेजर ओके और ये बिल्कुल सही बन गया अब यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना है ठीक है तो सेल्स अकाउंट का लेजर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना लीजिएगा ठीक है ये सेल्स अकाउंट हो गया एंटरप्रेस कीजिए यहां पर आइएगा अंडर सेल्स अकाउंट में ये जाएगा तो ये सेल्स अकाउंट कर दीजिए यहां पे ये ग्रुप बनाई हुआ है एंटरप्रेस कीजिए यहां पर टीसीएस एप्लीकेबल रहेगा एंटरप्रेस करना है यहां पे आके इस तरीके से ठीक है यहां पर हमें बनाना होगा ठीक है जैसे कि हमने अभी सुबह एक वीडियो बनाया उसमें हमने बताया था टीसीएस ऑन सेल्स करके हमने बनाया था ठीक है तो यहां पर भी हम कर देंगे टीसीएस ऑन सेल्स ठीक है तो ये कर दिया हमने टीसीएस ऑन सेल्स ओके और इसके लिए जो सेक्शन है कोई सेक्शन डाल देते हैं ठीक है तो यहाँ पर आ, मैं सेक्शन डाल देता हूँ आप सेक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा डिटेल ठीक है बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं यहाँ पर दिया हुआ rate for individual oblique H U F तो यहां पर रेट डाल देते हैं हम ठीक है विथ पैन और विदाउट पैन तो यहां विथ पैन कर देते हैं वन परसेंट ठीक है और ये विदाउट पैन है तो यहां पे कर देते हैं one point five percent okay तो ये हो गया हमारा टीसीएस ओके ये टीसीएस हो गया और यहां पर एंटर प्रेस कीजिए यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट डालनी है हमें तो एक लाख की लिमिट डाल देते हैं ठीक है ये एक लाख की लिमिट डाल दी हमने और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया ठीक है इस तरीके से तो ये हमारा हो गया अब यहां पर आते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ स्टॉक आइटम पहले से मौजूद है या नहीं है ठीक है जैसे आपने बनाया है मॉनिटर मॉनिटर की स्पेलिंग आपने गलत कर दी है तो चलिए पहले इसको हम सही भी कर लेते हैं ठीक है अल्टर पे जाकर के इसको सही करेंगे तो अल्टर पे जाएंगे और अल्टर पे जाकर के इसको सही करेंगे तो ये हो गया आपका स्टॉक आइटम और आपने बनाया था मॉनिटर तो मॉनिटर में M O N I T O R होता है ठीक है इस तरीके से लिखना है ठीक है बाकी सब सही है बाकी ये हो गया ठीक है अब पार्ले जी बनाया है तो पार्ले जी सही है अब बाहर आ जाते हैं अब हमें वापस से वही चलना है सेल्स वाउचर में सेल्स वाउचर में आने के बाद हमें क्या करना है सुबी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी ये ले लेना है ठीक है ये ले लिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस करके और यहाँ पर आ गया सेल्स अकाउंट का रेजर लगा लिया अब यहाँ पर ले लेते हैं मॉनिटर ठीक है 180 मॉनिटर हमारे पास अवेलेबल है 180 का 180 सेल कर देते हैं ठीक है यहाँ पे कीमत क्या रखेंगे सत्रह हजार रुपए कीमत रखेंगे इसकी ठीक है तो ये रख दिया हमने और यहाँ पर ये आ गया अब इसके बाद पार्ले जी बिस्किट है तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं ठीक है एक पैकेट है हमारे पास ठीक है तो एक पैकेट यहाँ पर कर देते हैं और एक पैकेट इसकी कीमत क्या रहेगी सात सौ रुपये रहेगी एक पैकेट में कई सारे बिस्किट्स आएंगे तो ये हमने कर दिया अब यहाँ पे जीएसटी अगर आपने बनाया है तो आप लगा सकते हैं फिलहाल इसमें जीएसटी नहीं लगाया गया है ठीक है जीएसटी को बंद कर दिया है मैंने ओके तो अब हमें क्या करना है यहां पर एक लेजर क्रिएट करना है है नहीं बनाया है तो हमें बनाना होगा तो यहां पे करना है टीसीएस ऑन सेल्स ठीक है ये कर दिया हमने एंटर किया एंटर किया ये में जाएगा टीसीएस डिडक्ट होगा तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा में जाएगा ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा ना टीसीएस ये यहाँ पे करोगे और ये टीसीएस ऑन सेल्स बनाया है है ना ये हो गया तो यहाँ पे जब करोगी तो देखो ये टीसीएस कट के आ गया है आपका ठीक है दिख रहा है टीसीएस इस तरीके से टीसीएस अप्लाई हो जाएगा ठीक है ना कोई दिक्कत अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं ये हो गया अब बाहर आकर के एक बार प्रिंट देख लेते हैं इसका कैसा प्रिंट आया हुआ है तो ये सुगी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो था तो यहाँ आर्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ से आई बटन प्रेस कर लीजिए प्रीव्यू देखने के लिए तो ये आपकी इन्वाइस है और यहाँ पे टीसीएस जो है डिडक्ट होकर आया हुआ है टीसीएस और सेल्स ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video